Chief Philippines for 2018. Okay? Chief. South and the end of representing the Philippines. This is Sergio Santa Ana. He's from Manila. Contesero itong taong ito. <laughs> And now, he will be the one half representing the Philippines in this year's World Coffee Summit. Seryo pare. Say hi. Hello. Si si Kai, partner niya from Bacolod. Um, yes, he is eh, he's uh, having his tears of joy na mixed feeling siya ngayon. So unahin ko na si Seryo for uh, para no, in respect na rin kay Kai. They are part of team Sayui. Ang basa ko dati itong team Sawi, bakit? Basa to sa NCR, team Sawi, bakit? now I have to, I have, I still have the record naman eh on the file. Actually, ano, noon, umbasa talaga sa, sa Wii kasi that time sa Wii kami. So Oo. ngayon, nung nanalo, hindi na kami sa Wii, kaya ang magit doon sa UV. Ayun tayo eh, excuses. Kaya happy kami. Il- Again, na-mention nyo na sa Manila or sa Mandaluyong, how many months have you taken this and all that. Ang gusto ko lang malaman sa inyo, now, na kayo ang Philippine representative. Ngayon, na, natupad mo ng pangarap mo ha, Tol! Okay. Tol, natupad mo na pangarap mo. And this time, may rival ka. You're having your friendly rivalry with Kai. Yeah. Uh, it's really, it's really something, ano, parang pag pinipilit talaga, minsan talagang maano, no? Kaya, kaya. Eh. Actually, yung partner ko, ano, eh, lagi ko gusto makalaman dati. So, ngayon, we just uh, call out and then kumpitado. Then, pangarap kasi namin pares na lumaban with, uh, ano ba, dati namin kapartner sana, which is, dapat maglalaban kami ng, uh, sa WCS, maglalaban kami kung baga magkikita Oo. ng totoo namin talagang partner. So, yun nga, nawala, ganyan, ganyan. So, we just pull out and then beat the others. Kai, kontesero ka rin eh. Yeah, yeah. You're part of Team Bankai. And you and I've been hearing your name in Cosplay Mania competitions. Yes, exactly. Now that you now that you have have the title, which are you to be part of the 2018 delegation, Team Sayui, World Cosplay Summit, um, antabayan namin kayo. Pero for now, anong masasabi mo sa sarili mo? Masasabi ko, I think um, the reason why I, first of all, the reason why I joined this one, um, I think it's another challenge since I have a different partner for five years. And I think this is a good start and it really helps a lot for me to improve more. I know that I learned a lot from the past few years and I think this one is another lesson for my life, not only as a squash player. Ang isa sa mga innovation ninyo is um, yung, di ba sa inyo yung pader na yon? How did you do that? What is what is the secret to that? Uh, okay, they're, they're just parang balance lang tayo sa likod. Winners! Hindi pa siya halata. Chosen by alumni. Actually, ano, talagang pinag-isipan namin yung paano yung goal na yun na kar ka karaniwan kasi ang entrada lagi ng gumagamit ng wall is which is lumalabas sa kaliwa or sa kanan ba. So, inisip namin na paano magiging multipurpose yung wall. So, hindi lang hindi lang sa paglabas ko ginamit yung wall Uh, kumbaga gumawa kami ng parang paano mo ma-impress na lalabas dun yung character ng hindi expected ng mga nanonood. Hindi tipong may go factor. Yun, yun yung ginawa naming idea. Which is, yun nga, ginawa namin talaga mas in perfect para mas maging uh, masaya yung mga manonood natin. Isa din yun na when you think about the props, it's not just one use, naghanap talaga kami ng paraan kung paano namin ma-improve, paano namin makita kung any other ways, how to be useful on, on this one props. Medyo matagal-tagal talaga namin pinag-isipan yun. Seriously. Mm. Alright. Um, uh, I will not ask you what will be the improvements, what will be the, ano, of course, ano ba, um, okay, sa Nagoya kayo. Yeah. I don't that you know anything about Nagoya or what. Ano gusto nyo makita? Unang picture, unang tapat ng planning to go Japan for next year but luckily na pupunta ako ng Japan. Maybe I'll, I'll gonna visit the traditional castles there. That's my favorite part there. Tapos uh, kung um, I don't know if that will be one of the itinerary ninyo sa World Coffee Summit pero sure if, then. if that happens, then come to. Yes, yes, exactly. Ayun, and also, um, ikaw, Sergio, anong gusto mo muna makita pag tapak ka sa, Manila, sa Nagoya? Actually, ako hindi ko inisip na kung ano yung gusto mong makita doon. Ang um, or bisitahin, ang akin talaga kasi which is, kaya sumali ako sa WCS. Kumbaga, ako nga matagal ng competitor, parang gusto kong hindi lang sa loob ng Pilipinas uh, maka, magkaroon ba ng makapanalo or magkaroon ng record. Uh, sumali sa WCS and then gusto kong pumunta sa Japan. At ano yung una kong gusto makita? Gusto kong makita yung mga iba-ibang contestant. And then, gusto kong makalaban sila which is proud ako na kakalabanin sila kasi marami kong matututunan sa kanila. And then meron din naman sila matututunan para sa amin. Is talagang ayaw namin uh, dito lang mag-base ng experience. Gusto kong mag-base ng experience other the country. Baga magkaroon kami ng uh, uh, dito, improvement pa. Makaha magkaroon pa ng learnings. learning. Hindi lang para sa amin, yung kung gusto rin namin matutunan kung ano meron sila. Isa din yun sa akin. Same. Alright, so, sir! Go, go, go, go. Alright, sige. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, thank Alright, so, again, once again, team sa UE. Parehas Montesero, parehas naging sawi. Ngayon, nagwagi. Thank you very much. Thank you. Bye.